guys Kali ini kita akan membuat nasi goreng nanas Cuma nasi gorengnya berwarna merah Nanasnya membuat nasi goreng ini menjadi istimewa Nasi goreng merah adalah nasi goreng khas Ujung Pandang Sedangkan nasi goreng nanas adalah nasi goreng khas Hawaii Wow Penyajiannya keren Hmm, nikmat Thank you. nasi. Untuk nasi goreng lebih enak kalau pakai nasi yang agak kering. Nanas satu buah. Daging ayam secukupnya. Bakso ikan dua buah. Bakso sapi dua buah. Telur ayam satu butir cabai merah satu buah daun bawang satu batang bawang putih satu siung bawang merah dua siung udang kupas secukupnya saus tomat 5 sendok makan kaldu ayam 2 sendok teh garam 1 sendok teh lada seujung sendok teh kecap asin 1 sendok teh, kecap ikan 1 sendok teh, minyak sayur secukupnya, Cara membuatnya Nanas dibelah separuh nanasnya lalu nanas dipotong kotak-kotak Nanas yang separuh digunakan sebagai tempat nasi gorengnya. Daging ayam dipotong kecil-kecil udang dikupas kulitnya, bakso sapi dipotong tipis-tipis, bakso ikan dipotong tipis-tipis, bawang putih digeprek dan dicincang halus, bawang merah diiris tipis-tipis, daun bawang diiris tipis-tipis, cabai merah diiris tipis-tipis, panaskan minyak. Supaya lebih wangi, masak dengan cepat menggunakan api besar. Ini rahasia masakan di Chinese restaurant. Bawang putih ditumis sampai harum. Masukkan bawang merah, masak sampai matang. Masukkan cabenya, diaduk sampai matang. Masukkan udangnya, aduk sampai matang. Masukkan bakso ikannya. Masukkan bakso sapinya. Masukkan telurnya dan aduk-aduk. aduk sampai merata. Masukkan kaldu ayam, garam, kecap asin, kecap ikan, dan lada aduk sampai merata. Masukkan daun bawangnya. Masukkan saus tomatnya, aduk sampai merata. Bila mau lebih merah, bisa ditambah saus tomatnya. Masukkan nasinya, aduk sampai merata. Masukkan nanasnya, aduk sampai merata. Nasi goreng nanas merah sudah selesai. Taruh nasi gorengnya di atas nanas yang sudah disiapkan. Nasi goreng nanas merah siap untuk disajikan.